Martínez, señor Martínez, ¿qué tal han la selección? 3, 2, 1, grabando, toma 101, acción. ¡Oh no! ¡Humillación total! ¡Nunca más caído bien! Uf, qué trabajo sacar tantas en una carrera. Os voy a dar las notas del examen de química. ¡Eva! ¡Oh! ¡Es ¡Esa cero. Siempre me pasa lo mismo. A mí saco un 10. Eva, un 0. He sacado un 0. ¡Qué raro! ¡Qué bueno y está rica! Te lo pasas el pistón y te lo dan todos! ¡Oh no! ¡Me han furtado todos los dineros! ¿Qué? ¿Cómo? Me han robado todo el dinero, no quiero acusar. qué bonito es estar enamorada. No, mi no me pareció de lo mismo atar. ¿Qué? ¿Tendrás barra? Que no quiere casarse con yo. Me han cambiado por una planta. Ahora solo saco ceros. Ahora no tengo ni dinero. ¡Oh, no! ¡Soy normal! ¡Ay, yo a un novio. Oh, oh, no coincides con la película que estoy grabando. Creo que desde que se hemos separadas nos pasan cosas malas. A la vez tenemos que juntarnos. Pues nos pillemos, Mati. ¡Acción! Acción. Sí, Martínez, señor Martínez. dan tal la selección? Acción. Esto tú bien.